Jo, tady máme geoback, jsme změnili na klasický back. No, tady jsme našli nějaký ty asi křemenáče. Jeden, druhý ten je na semeno, třetí asi taky na semeno.